Paid a gadael i arian data rhag mynd i brifysgol. Wyt ti'n ystyried dechrau cwrs israddedig yn llawn amser neu'n rhan amser? Fe fyddi di angen cymorth tuag at ddau fath o gostau yn y coleg neu brifysgol. Ffioedd dysgu a chosta byw. Galled gael cymorth ariannol os wyt ti'n astudio'n llawn amser neu'n rhan amser, hyd yn oed os wyt ti'n jyglo gwaith a theulu ar yr un pryd. myfyriwr israddedig tro cyntaf cymwys sy'n dechrau cwrs llawn amser neu ran amser, dderbyn cymorth costau byw sy'n cyfateb i'r cyflog byw cenedlaethol drwy gyfuniad o grantiau a bentyciadau. Bydd pob myfyriwr israddedig llawn amser cymwys yn cael o leiaf mil o bunnau o grant, does dim ots beth i wincwm yr eilwyd. Bydd israddedigion rhan amser newydd yn cael cymorth tebyg ar sail pro rata Mae'r cymorth costau byw hwn yn ychwanegol i fenthyciad ffioedd dysgu, felly efallai na fydd rhaid talu costau ymlaen llaw. Paid â gadael i arian dy atal mynd i brifysgol. Ceri llaw.cymru slash arianmyfyrwyr i wybod mwy.